Salut, salut, t'entends euh, Allo, Allô, Ouais, allô, t'entends Ouais, j'entends, j'entends. <laughs> Excuse-moi si j'ai pris du temps. <laughs> non, pas de souci, pas de souci, je faisais un truc. On m'entend bien On m'entend bien ou... Euh, alors, attends. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, alors. D'accord. Ça va, tu passes une bonne matinée Ouais, ça va. Mais en fait, là, je comptais arrêter un peu Discord parce que on va dire, les gens sont trop. Euh, en fait, ils sont largués, quoi. Ils sont vraiment largués et. Euh, j'ai vu que On va dire que les événements, ils se répètent. J'ai vu que tu très actif sur Discord. Sur ces derniers jours, je te vois poster des, <laughs> vidéos euh, à mort. <laughs> oui, oui, en effet. Sur plusieurs Discord en plus. <laughs> oui, ouais. mais parce que simplement, on va dire, bon, je suis jeune, hein, mais euh, les gens, ils vont pas au fond du problème, si tu veux. Euh, pour eux, c'est que la politique, c'est un écran de fumée. Ils ne comprennent pas que il y, a plein de gens qui ont témoigné euh, sur des choses qui se passent et qui, paraissent surréalistes, etc. Tu vois. Mhm. Et donc, quand tu te retrouves face à des sceptiques, ben, entre guillemets, c'est triste à dire, mais tu perds ton temps. Et donc, Parce que ces gens-là, en fait, ils sont, ils sont conditionnés justement à penser de cette manière. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause leur scepticisme, attention, hein, mais je leur dis juste que quand tu vois les événements qui se passent, des gens qui sont butés parce qu'ils disent telle chose, il faut arrêter d'être dans, le scepticisme, en fait. Il faut comprendre qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a vraiment des gens qui sont ultra malsains et qui, justement, euh, ben, euh, créer euh, ben, toute cette merde, quoi, en fait. Que, on, cherche toujours l'origine du problème, on dit non, mais en fait, c'est le fruit du hasard, etc. Mais non, hein. c'est des gens qui sont à l'origine, tu vois. Il y a toujours les tenants et les aboutissants. Ouais. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis euh, ils vont ils ne, ils ne vont pas au fond des choses Tu veux dire ils vérifient pas les informations en juste, fait, ils, sont ils doutent a priori. Ils, doutent a priori. ils sont très naïfs. C'est-à-dire que c'est des gens, mhm. enfin, je parle en majorité, c'est des gens qui vont pas aller chercher plus loin, en fait. Ils vont se dire que vu que ces personnes disent que ça, c'est la vérité, donc ça, c'est la vérité. Et c'est là où l'élite joue, c'est que l'élite, en fait, pour moi, elle joue, le, euh, elle joue avec l'émotionnel des gens, déjà. C'est-à-dire, à un moment, elle les met en confiance, puis après, elle les met en, dans la peur, etc. C'est un peu leur domaine. Et puis, tu te retrouves avec des gens qui sont hyper agressifs, euh, euh, quand tu leur dis que voilà, il y, a, des lucifériens, des sataniques qui vont dire ouais, mais non, t'es complètement taré, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, t'as des gens qui t'ont prouvé par A plus B que ça existait, tu vois. Ces, ces putains de, sectes, ces sectaire, hein, c'est parti euh, aussi, parce qu'il n'y a pas que des partis politiques. Je hein. ne euh, je sais pas si tu connais Ronald Bernard. non, je ne connais pas. J'avais posté sur mon serveur là, j'ai mis en fait j'ai mis un petit peu les dossiers de Taku, tu peux aller dedans euh, sur mon serveur là, et tu as tous les gens en fait que j'ai entre guillemets validés, sauf que j'ai pas trop mhm. encore posté. Euh, en gros, euh, ça passe par le MK Ultra, le Mind Control. En fait, c'est tout. Quand, tu vas dans la, vraie réalité des choses, tu te dis putain, ça va loin. ça va loin et Qu'est-ce qui, se qui se passe en gros selon toi Tu veux dire qu'il y a une élite sataniste qui fait du mind control sur les gens pour contrôler la société. C'est à peu près ça Pas que sataniste. Il y a du luciférisme. C'est quoi la différence entre satanisme et, euh, luciférisme euh, La différence, c'est que le satanique, c'est des gens qui sont dans la pratique occulte. Et le luciférisme, c'est la, fausse lumière, c'est-à-dire c'est des gens qui, ben, qui, par le pouvoir de l'argent, accueillent les gens vers la fausse lumière, c'est-à-dire vers le succès. Parce que le succès élitiste. Hein. Les gens qui sont malheureusement esclaves, je parle bien des artistes qui sont esclaves justement ben, euh, du système euh, babylonien, c'est-à-dire dans lequel on vit, c'est-à-dire un système esclavagiste, sont conditionnés et euh, on, passe par des, procédés de, mind control, de manipulation, c'est-à-dire euh, ben, du cerveau, etc. Euh, hypnotique, etc. Et si tu veux, je peux te montrer des vidéos tout de suite. Hein. Tu vas être choqué. Mhm. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Le mind control Ça se passe énormément aux États-Unis. Ouais, ouais, ça se passe énormément aux États-Unis, le mind control. C'est terrifiant. Ok. Euh, en fait, c'est. Euh, je, sais pas si tu sais ce que c'est. Euh, non. Alors, mind control, en fait, c'est un programme qui a été certifié par la CIA afin de contrôler des gens c'est-à-dire pour faire des attentats, euh, noyer leur personnalité, euh, avoir plusieurs alter ego, euh, des fragmentations de la personnalité, tu vois. C'est un peu comme une cassure, si tu veux, après un viol. C'est pareil. Ok. Il y a des gens qui, après un viol, par exemple, se font. Ben, tu, tu vois que c'est plus la même personne. Ok. Ah, si la personne elle est traumatisée. Si tu, si, tu devais, si tu devais mettre ton niveau de confiance sur une échelle de 0 à 100, ouais que cette, que, que, que cette, que, cette hypothèse, que cette théorie est vraie. Genre, où 100%, c'est je suis absolument sûr, je peux pas me tromper. Tu seras à combien Je serai à 90. Ok. Tout simplement parce que la société est basée sur le mind control. Ok, et quelle est la raison, quelle est la raison principale qui t'a amené à conclure ça Tous les événements qui se sont passés. Est-ce que tu as un, exemple, genre bien, bien, euh, qui, représente bien euh, ce que tu veux dire euh, Le 11 septembre 2001, Mind Control. C'est-à-dire propagation d'images photoréalisatrices dans l'esprit des gens avant qu'ils fassent l'attentat justement le 11 septembre. C'est-à-dire qu'avant le 11 septembre, il y avait déjà des préméditations comme quoi il y aura un attentat. Ok, tu. Il y a des preuves. C'est quoi, par exemple, des préméditations euh, C'était quoi C'est-à-dire que dans les films, en fait, il y, a des messages chez Lumino qui t'expliquent que dans telle date, il y aura ça. Et ça ressemble à quoi Tu peux voir Matrix, par exemple. Ben, je te prends un exemple. Dans Matrix, à un moment, il y a Neo. Ben, il... est sur, euh, justement, il est sur, euh, on va dire, il est dans un poste et tout. Je sais pas si tu as vu Matrix, hein. mais tu sais, à un moment, il s'est interrogé, Neo par l'agent. Je sais pas, si, en fait, dans cette sais pas si je me souviens exactement de la scène, mais j'ai vu Matrix. Bah, en fait, c'est la scène où en fait, on, bah, les agents le repèrent justement parce qu'ils se disent on sait qui tu es, on sait ce que tu veux. Ah ouais, je crois que je m'en souviens. faire ça. donc, il est devant deux agents. Et en fait, dans cette scène, en fait, y y a, quand tu fais plus attention, bah, tu te rends compte que quoi Que la, carte qui la carte de Neo expire le 11 septembre 2001. Déjà. Donc, c'était avant donc c'était prémédité. Et il y a plein de successions de films en fait qui t'expliquent justement la manière dont ils ont prémédité tout ça. Mais si tu prends cet, exemple, si tu prends cet exemple, comment le fait que la carte, comment le fait que la carte d'identité de Neo euh, expire le 11 septembre 2001 te fait penser que ça prémédite l'attentat Est-ce que ça sera possible que ça soit une coïncidence Bien sûr, parce que tout simplement tout est, tout est en fait tout est énuméré, mais les gens ne le voient pas. C'est-à-dire que les messages subliminaux, c'est-à-dire je te préviens de ce qui va se passer, et pour que, pour que tu le saches, il faut justement que toi, tu sors de la réalité que moi je t'écris. Est-ce qu'on, Parce qu'eux, ils ont créé une conception illusoire. Hein. C'est, euh, leur monde, c'est de l'illusion. Est-ce qu'on sera capable, en analysant les messages subliminaux qu'il y a aujourd'hui, de prédire des événements futurs Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La politique, c'est ça. Hein. C'est que des messages subliminaux. Hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent de la novlangue. Ils font croire au peuple, justement, ben, qu'ils vont les aider, tout ça, entre guillemets. Bon, là, ils sont un peu dans le, dans le stade victimaire. C'est un peu leur but. C'est-à-dire que là, actuellement, ils font, ils font comme s'ils avaient peur. Euh, ils sont obligés. Parce que de toute façon, ils sont, bah, ils sont pris par les Rothschild. Euh, c'est un gouvernement euh, qui est pris par les Rothschild, les, les Rockefeller, euh, il y a qui euh, a Soros aussi. C'est un taré, lui. Euh, voilà quoi. Mais les gens, ils, ne connaissent pas, tu vois ça. Et donc, par exemple, là, par rapport au message, est-ce que toi, tu es capable de voir des messages subliminaux aujourd'hui et de prédire un événement futur Alors ça, je suis pas médium, mais je peux t'assurer qu'en regardant les événements actuels, je peux t'assurer qu'il y aura un attentat. Il y a un mind control qui a opéré depuis un certain nombre de temps, sur, la, sur les gilets jaunes. Et les gens ne sont rendent même pas compte. On les fait monter dans l'émotionnel pour ainsi de suite, en fait, les, ben, abattre. Mhm. Et la cagnotte, mais ben, tiens, je ne sais pas si tu es au courant. La cagnotte Litchi, chill euh, je connais pas. Concernant euh, le boxeur. Ah ouais. Le boxeur, là, le boxeur qui, ben, s'est fait. Euh, crois qu'il s'est fait un nom, c'est ça, parce qu'il avait aidé les, Gilets jaunes. Euh, celui qui a tapé le, CRS À coup de poing Exactement. Exactement. Et bien, cette personne-là, bizarrement, quand on a fait la, cagnotte, ben, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont fait la cagnotte, justement, ben, c'était la cagnotte Litchi et le, le, le, site en question. Il appartient à qui Il appartient à une meuf qui fait, enfin, euh, la fondatrice, c'est euh, une macroniste. Ouais. Donc, si tu veux, en fait, ils ont fait des faux dons. Ça Ça, tu peux trouver sur Internet. Hein. Ouais. L'explication, les preuves, si tu veux, je t'envoie ça. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Mais par exemple, quand tu dis que par rapport aux messages subliminaux que tu vois aujourd'hui, tu, peux, euh, tu, te dis qu'il va y avoir un attentat. Qu'est-ce que c'est le message Qu'est-ce T'as un exemple d'un truc que tu vois qui te fait prédire un attentat euh, Est-ce que tu connais, euh, oui, tu connais Albert Pike euh, Tu peux répéter Tu connais Albert Pike Non, ça me dit rien. 33e degré de la franc-maçonnerie. En 1700, je ne sais pas combien, il avait dit un message en expliquant qu'est-ce qu'était la Première Guerre mondiale qu'est-ce qu'était la deuxième et qu'est-ce qu'était la troisième. Il avait déjà anticipé ce qui allait se passer maintenant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, tu, en, gros, tu penses que par rapport à cette prédiction, il y aura une troisième guerre mondiale Oui, mais pour moi, elle sera spirituelle. Pas forcément... Euh, je, pense qu'il y aura un effondrement. Alors ça, c'est l'effondrement, j'en suis pas sûr. Je pense. Hein. Donc ça veut dire que j'en suis pas sérieux. Je pense justement, c'est enfin, on va dire de cette façon, c'est plus pour faire peur aux gens. Euh, le fait de dire voilà, il va y avoir un effondrement systémique, etc. Je pense que c'est plus une façon de, prévenir les complotistes et tout, parce que moi aussi je suis complotiste. Mais je pense pas qu'il y aura un effondrement du système. Après, ça peut se faire. moi, je vois pas la chose comme ça quand tu dis qu'il va, va y avoir un attentat, est-ce que, tu, sais genre, dans quelle limite de temps ça va se passer Genre cette année Alors moi j'avais prévu un petit peu comme au plomb, c'est-à-dire je pensais que ça, aurait, été le, ben, je sais plus, je crois que c'était le 17 ou je sais plus, ou euh, sais plus hein, plus ou le 22. Et ça c'est pas fait parce qu'en fait, euh, ben, bizarrement, on va dire miraculeusement, ben, les gens ils sont pas allés dans le, dans le piège de l'élite en fait. Et donc, du coup, on s'est senti un peu con. Et on s'est dit, ah ben, comme quoi, euh, c'est pas fini. Et on était persuadés, on était persuadé qu'il y aurait eu un attentat, etc. Ils, ont été déviés de leur... Euh, parce qu'à la base, ils devaient aller voir, je crois, voir Macron, c'est ça euh, dans, sa... Dans, sa... maison, je sais pas quoi. je sais plus, parce que je suis je suis pas trop l'actualité. Ah d'accord. Ouais, moi je suis, je suis beaucoup sur l'actualité. Hein. Ouais, moi je regarde pas la télé, j'ai pas la télé, donc euh, c'est j'ai moins ah, d'informations que toi, je pense. Moi je te la conseille. Je te la conseille. La télé, c'est un, outil de, propagande de masse afin de manipuler les masses. C'est-à-dire qu'ils vont conditionner des gens avec la télé. parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont très naïfs. Hein. Euh, généralement, euh, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent Ouais, mais non, moi, je regarde pas la télé, je suis au courant de tout. Mais j'ai envie de te dire, oh Coco, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en haut de l'élite Est-ce que tu es au courant justement du pacte de Marrakech ah moi, je regarde, moi, je regarde pas la télé, par contre je suis, au, je suis au courant de rien. Du coup. Ah, tu es au courant de rien bah pas de grand chose parce que du coup euh, l'actualité genre ce qui s'est passé hier ou machin avec les gilets jaunes et tout j'en ai aucune idée parce que j'ai pas regardé. Ouais voilà c'est pour ça il faut pas faut pas supprimer la télé en fait. La télé c'est euh, c'est comme un guide en fait si tu veux c'est euh, je te dis, je te dis un petit peu euh, ben, de la merde, on va dire en général, mais tu sais que derrière, je vais faire passer un message, tu vois. Et les gens, euh, généralement, qui disent, ouais, moi, je regarde plus la télé, de toute façon, euh, les médias nous mentent, etc. Oui, c'est très bien, ils vous mentent. Mais ils font pas que ça. Des fois, ils vous balancent des, infos comme ça. Vous dites, ah ouais, quand même. Ah, mais, par, exemple, sur, ton niveau sur ton niveau de confiance qui est à 90%, qu'il y a du mind control et qu'on peut lire des messages subliminaux. Quand, euh, quand, tu, as essayé de, prédire l'attentat et que l'attentat ne s'est pas produit, est-ce que, ça a fait baisser ton niveau de confiance Non. Non, parce que tout simplement, il faut, il faut se dire, bon, peut-être, c'était pas cette fois-ci, mais je, dis, vaut mieux, enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Imagine. Moi, ce que j'ai passé certains alerteurs, c'est que justement, ils, font passer de la pommade et ils font ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, etc. Alors qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mouvement, peu importe le type, euh, ben, on va dire, d'objectif, il n'est pas spontané. Un mouvement n'est pas spontané. ça, c'est obligatoire. C'est, euh, il n'y a pas de mouvement spontané. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas du jour au lendemain réveiller une masse de 1 milliard, 1 million de personnes. Ce n'est pas possible. Ça a été orchestré. sûr et certain admettons, on se revoit dans deux ans et on se rend compte que dans, ces deux ans, il n'y a pas eu d'attentat. Est-ce que ça va faire baisser ton niveau de confiance Non. Non. Parce qu'en fait, moi, je ne cherche pas forcément à avoir raison. Je j'anticipe. Je n'ai pas forcément la vérité entre mes mains, mais je fais des hypothèses. Ouais. Moi, moi je, sais, on m'a tapé sur la gueule, on m'a dit ouais, tu cherches trop à être le, le monocle de vérité, etc. Euh, je me suis fait beaucoup taper sur la gueule, mais j'aurais dit, mais les gars, mais, continuez d'être dans votre illusion. Continuez de, voir votre, votre, beau monde en train de se, de, se casser la gueule, tout simplement. Il y a des gens qui, qui, se tuent à vous le dire, mais vous continuez en fait de les, de, les insulter. Mais c'est vous qu'il faudrait insulter, en fait, parce que c'est à cause de vous si on arrive à ces, à ces choses-là. Si vous êtes tellement naïf, euh, là je parle en général, hein, je parle pas de toi, hein mais les gens sont tellement naïfs que ils pensent que le gouvernement va les laisser leur faire leur ric, tu vois. Mhm. Quand je vois des gens qui sont persuadés que euh, Marine Le Pen, etc., euh, euh, Vaselineau va les aider, on vit dans quel monde Quand c'est que les gens vont comprendre que la politique, c'est l'art de la manipulation mais... C'est comment démanipuler l'opinion démocratique genre par exemple, tu dis que tu, dis que tu es, euh, tu es sûr à 90%. Ça veut dire que il y a quand même 10% de chance que tu aies tort. imagine, donc, je dis, donc je, donc je dis pas que c'est, c'est peut-être vrai, hein. mais imagine c'était faux, qu'on pouvait pas lire, lire des messages subliminaux dans les, euh, dans les, euh, dans les informations et qu'on pouvait pas prévenir l'avenir à partir de ça et qu'il n'y avait pas de mind control. Qu'est-ce qu'il faudra que tu bah, découvres Qu'est-ce qu'il faudra qu'il se passe pour que tu en arrives à cette conclusion euh, Aucune idée, mais je peux t'assurer que le, message chez message existe bel et bien. J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. Tu vas rigoler. Je ne sais pas si tu connais euh, euh Taken. Le jeu euh, Taken, euh, non, euh, le film. Ah, c'est un, film basé sur le jeu. Non, je connais le jeu, mais je ne connais pas le film. Euh, c'est avec un, je sais quoi, c'est un acteur connu, etc. Et en fait, il a fait un autre film qui s'appelle euh, le euh, The Passenger. Uh-huh. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui est extrêmement intéressant. Genre vraiment, hein, c'est, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, c'est un gars qui, bah, qui se fait virer de son job en fait et qui est contraint en fait de, participer à un complot gouvernemental afin de tuer un témoin gênant. Mhm. Et ça parle des ça parle bizarrement, euh, il y a des messages subliminaux par rapport à Rothschild, Goldman Sachs, etc. Et donc c'est quoi les messages subliminaux L'ampleur du truc. Ben, on parle des Goldman Sachs quoi. Ah, en gros, on te fait bien soigner les banques, etc. Quoi, tu vois parce que c'est comme ça qu'ils jouent avec. parce que dans le film, dans, le film, dans le film, ils font référence à, des banques. Euh, ouais, exact. Est-ce qu'on plot euh, la, genre le FBI contre, euh, bah, contre une, organisation secrète. En gros, il faut buter un, gars du FBI parce qu'il est gênant. Mais est-ce que c'est possible qu'il fasse. Est-ce que c'est possible que, quelqu'un qui fasse qui produit un scénario fasse référence à ces choses sans forcément y mettre de messages subliminal. C'est-à-dire, j'ai pas trop compris. Euh, c'est-à-dire, par exemple, euh, imagine, euh, t'as tu as envie d'écrire un scénario pour un, jeu vidéo ou pour un film. Il y a des chances que des fois, tu, dans le scénario, tu vas, faire, tu vas faire référence au Rothschild ou à des trucs de la vie réelle, mais, je, mais, mais, mais, que tu pas forcément envie de mettre des messages subliminaux. Si bah, en fait, c'est ça. Bah, ils ont fait ça, mais je vais te le dire pratiquement, ils font ça partout. On est infesté de messages subliminaux, même dans les jeux vidéo. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed, quand tu regardes le bah, Assassin's Creed, tu vois quoi Tu vois le symbole franc-maçon. Mhm. Franc-maçonnerie. Quand tu joues à Assassin's Creed, j'ai joué à Assassin's Creed euh, euh, là, Origins, pardon. Et ben, euh, on tombe sur quoi On tombe sur quoi Sur le nouvel ordre mondial. Bah, euh, Une table avec des gens autour qui, qui préparent euh, justement euh, comment manipuler le peuple. quand tu joues au jeu. pour ce que j'ai joué d'Assassin's Creed, en gros, le scénario, du, le scénario de, la de la trilogie, c'est ça en fait. C'est l'idée d'un complot, d'un complot mondial qui enfin, je me souviens plus exactement du scénario, mais il y a l'idée, les, Templiers, c'est des comploteurs et, et, et, tout ça. Exactement, c'est-à-dire qu'ils font passer les méchants pour des, pour des gentils et les gentils pour des méchants. Mais est-ce qu'il est pourrait faire ça juste pour, juste pour faire un scénario juste, euh, juste parce que c'est un... Je sais, je sais plus comment on dit en français, mais un euh, genre un stéréotype de scénario, en fait tout le monde fait ça, mais sans qu'il y ait le message subliminal. Ouais, je crois que tu as, un assez problème avec les messages subliminaux. <laughs> Ouais, non, mais je comprends. Mais oui, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est partout. C'est que là, ce que je vais te dire, tu vois, ça va, ça va, ça va un peu t'interpeller. Et je pense que ta curiosité va, s'agrandir et que justement, tu vas essayer de décrypter. Mais tu peux regarder n'importe quelle chose. Hein. Même les, magazines, tu verras, il y a, y des symbolismes. Regarde le, le magazine Time. Euh, tu connais un peu le magazine Time Je connais deux noms, mais je crois pas que j'ai déjà essayé de lire quelque chose dedans. Alors attends, Emmanuel Macron. Le magazine il a, il a une particularité, c'est les messages lumineux. On va voir si tu le vois, le message sur Euh, je vais te l'envoyer. Ils, font même ça avec les, économistes, etc. Hein. Ils sont, ils sont très forts. Tu le vois, le, message Alors, attends un peu. Donc, c'est une photo de Macron. Euh... Hmm. Non, je suis pas sûr. Euh, je suis ah, pas sûr de voir le message. C'est quoi le message le symbolisme occulte. Tu vois pas le symbolisme occulte. Hmm, non. T'as vu comment c'est compliqué? Ah, non, ah, est-ce que tu, parles du M qui peut faire des cornes de diable? Exactement. Exactement. Et c'est pas le premier. je t'en envoie d'autres. The Great Manipulator. Time. Et donc, tu en conclues, euh, Enfin, euh, est-ce que tu en conclus que du coup, Time, euh, c'est une pratique occulte Enfin, c'est un magazine, je sais pas, luciférien ou un truc dans le genre Exact. magazine élitiste, ouais. À partir de maintenant et pour les 11 prochaines minutes, je suis paralysé. Je donnerai donc des exemples de questions que j'aurais pu poser si je n'avais pas été dans les vapes. Totalement. Ok. Euh, mais... C'est quoi le message que le time passe Que Macron est satanique ou que le time est satanique Si je suis un stagiaire du time et que je n'aime pas Macron, est-ce que je peux faire exprès de lui mettre des cornes de diable sans faire de l'occultisme Comment on différencie toutes ces hypothèses on va, aller, plus loin. Hein. Mm-hmm. C'est chose euh, je sais plus où j'avais trouvé ça. Mais toi-même, tu peux faire tes, recherches, tu vas voir, tu vas, être choqué. Hein. Moi, au début, je n'y croyais pas. Hein. <laughs> on va dire j'étais naïf, mais pas trop. C'est-à-dire que je ne faisais pas nécessairement attention à ça. Mais après, en fait, la réalité, tu la comprends direct. Hein. Tu, la prends en pleine gueule, tu l'assimiles et après, tu la comprends. mais, tu vois, mais tu vois, là, dans ce cas-là, Bon, vu que tu m'as demandé spécialement de chercher un message, j'en ai cherché un et donc j'étais concentré sur le truc. Mais, mais, là, est-ce que ce serait possible que quand on se, quand on on se concentre sur ces choses-là, on voit des signes là où il n'y a que des coïncidences C'est-à-dire des coïncidences. Ici, en gros, il me demande de définir coïncidence, et je ne le fais pas vraiment. Ça aurait pu être important, parce que mon interlocuteur pense peut-être qu'il ne peut y avoir une concurrence d'événements sans lien causal entre eux, sans message caché. Mais il semble plutôt appuyer sur la quantité. C'est-à-dire que là, par exemple, le fait qu'il y ait un M, et que, que ce soit le nom du magazine, et que pour que, pour que le truc, pour que le M dépasse pas, en fait, il faudrait, il faudrait, augmenter la taille, la taille de la photo, ou, ou faire en sorte que Macron soit super petit la plupart du temps. Ouais, mais en fait, c'est fait... exprès. Les gens, ils font pas attention à ça. Comme tu sais qu'il y a des cartes qui ont été créées en 1980 qui te parlaient déjà, en fait, euh, on va dire, de, de, péter deux tours et de faire un attentat terroriste, tu l'expliques comment Par quel procédé Comme par hasard, deux tours. Hein. Et je vais t'envoyer, même le Pentagone, hein. regarde, c'est pour te dire à quel point c'est machiavélique. Ces gens-là, ils, travaillent, en fait, ils, anticipent tout. C'est un agenda, c'est... Ils, ne sont pas dans... Je sais pas comment t'expliquer, ils sont pas dans le temps, ils sont pas, sont pas dans, la réalité même dans laquelle on a été formaté. Qu'est-ce que c'est les cartes Qu'est-ce que c'est les cartes que tu m'as envoyées Elles viennent de quoi euh, Du Nouvel Ordre Mondial 1994, jeu de cartes, Illuminati. Jeu de cartes Illuminati Qui l'a fait ce jeu de cartes Pourquoi Vendu où À qui Est-ce qu'il y a d'autres monuments qui explosent dans le jeu de cartes Qui ne se sont pas encore réalisés Combien Si je produis un jeu de cartes aujourd'hui, et que je fous des centaines de monuments connus qui explosent, est-ce que dans 50 ans, si un ou deux de ces monuments ont explosé, pour une raison ou pour une autre, on pourra en conclure que j'ai mis des messages subliminaux. C'était quoi C'était un jeu C'était un jeu Qu'est-ce que c'était Un jeu, un jeu exactement. ça parlait déjà du projet ARP, etc. Euh, euh, ce sont des malades. Accident nucléaire, ce qui s'est passé à Fukushima. Et j'ai même en fait trouvé des témoignages où en fait on expliquait que bah, tu, je sais pas si tu es au courant de euh, ce qui s'est passé au Japon tu sais, avec euh, Fukushima, etc., oui, ça se de trop À l'époque du tsunami et de la centrale nucléaire, oui. Ah. Alors, alors, je peux t'assurer tout simplement que c'était pas un tsunami. C'était en fait des. D'après mon hypothèse, je suis pas le seul. C'était en fait des machines qui étaient financées par les Russes, les Américains, qui sont des machines à tremblement de terre. Ah hein. Et il y a même eu en fait une, euh, on va dire, une conversation entre euh, quand ils étaient justement euh, en train de, enfin les Japonais en train d'enquêter dessus, ils disaient qu'en fait c'était impossible qu'on fasse péter en fait des centrales. C'était quasiment impossible. Impossible par un tsunami, tu veux dire ou, par un, par, un tremblement de terre En fait, ils étaient en train de dire qu'en fait il n'y avait jamais eu de tsunami. Mais ce genre de vidéos, en fait, tu vas jamais les trouver euh, comme ça sur Internet. Hein. faut vraiment. Euh, je, te, jure, moi, j'ai trouvé des coïncidences de malade. Il y a des films qui te résument des, messages lumineux 911. Et je ne sais même pas si tu sais, mais moi, j'ai fait. On va dire un moment, je ne sais pas ce que c'est les synchronicités. Non. Alors, les synchronicités, en fait, c'est quand, euh, on va dire, tu as plein de flashs, entre guillemets, hein, et en gros, tu relis tout et en fait, tout coïncide. D'où une coïncidence. Et regarde, je vais aller plus loin. Ils avaient déjà prévu le, 9 septembre avec les Simpsons. Donc là, tu, vois bien que les preuves, elles sont devant toi. Hein. Euh, Mais je comprends le scepticisme, hein, attention. Alors, imagine, on trouve un magazine comme ça, et à la place du 9, il y a un 8. Bah, essaye de le trouver alors, il a pas de souci. Mais je veux dire, si ça, si, si, si, ça existait, est-ce que c'est. Est-ce que c'est, Je veux dire, quand on regarde des trucs comme ça, est-ce que c'est possible que juste tu te concentres sur les, trucs, sur les coïncidences et que du coup elles sortent du lot C'est-à-dire les coïncidences bah, C'est-à-dire que si là, à la place du 9, il y aurait un 8, ça voudrait rien dire. Bah ouais. Mais comme il y a, un, comme il y a un 9, du coup ça veut dire quelque chose il n'y a, pas que tout ça. Il y a, en fait, il y a énormément de symbolisme. Et c'est pour ça que les complotistes ont toujours été décriminalisés, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont Enfin, il euh, y en a beaucoup qui, délirent, hein. il y en a vraiment qui tapent vers la vérité. Moi, je tape vers la vérité, mais je ne cherche pas forcément à la... Tu vois ce que je veux dire À la transmettre. Que moi, je la sais, en fait. Mais genre, par exemple... En fait, dès que tu dis, ouais, moi, je sais tout ça, on va te considérer comme quelqu'un d'égocentrique, etc voilà, c'est typiquement la télé-réalité 2.0 et euh, c'est fatigant, quoi. Tu peux, tu peux plus parler avec des gens de ça. Tu peux plus. Euh, pour tout, pour je, vais même aller, plus loin. Ah, vas-y, vas-y. Tu peux dire quelque chose. Ouais, parce que, euh, excuse-moi, y a, comme il y a un petit délai, souvent je, te coupe, mais c'est parce que quand je commence à parler, je t'entends pas. <laughs> en fait, si, si tu prends tous ces signes et que genre tu les poses sur une table et que tu fais plusieurs personnes rentraient dans la table indépendamment. Et genre, tu leur demandes d'interpréter de, d'interpréter les signes. Est-ce que, tu, mhm. est que tu penses que s'ils utilisent, la, utilisent la même méthode que toi, ils vont tous arriver au même... Enfin, pas tous, mais qu'il va, il va y avoir un consensus qui va se dégager. Genre, une, logique dans les signes que, où, tout le monde va, être à peu près d'accord Ou est-ce que tu crois que ça va être des interprétations aléatoires C'est compliqué parce que euh, tout dépend de la personne, en fait. Uh-huh. Il y a des gens qui vont être dans le refus complet, comme, bah, comme euh, pas comme toi, hein, mais euh, comme pas mal de gens que j'ai pu connaître, qui m'ont dit Mais non, tu délires, tu vas me parler encore des reptiliens. Mais là où l'élite a bien joué le coup, et c'est là où je leur tire mon chapeau, c'est que justement, ils ont décriminalisé tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des gens qui disent il y a quelque chose qui tombe pas. On nous a menti de je sais pas plus combien de temps, etc. Donc, euh, c'est pas bon, tu vois. Imagine que cette élite satanique, oh, genre on vit dans un monde où elle n'existait pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait différent bah, il y aurait toujours du luciférisme, il y aurait toujours des sacrifices humains, il y a des témoignages, le pizza euh, il y a trop de choses. Donc toutes ces choses, toutes ces choses, par exemple, par exemple le, le, le, le, le 9 qu'il y avait sur le magazine, et les trucs dans le genre, ces choses, elles n'existeraient pas, selon toi, s'il n'y avait pas d'élite bah, Pour moi, elles existent. Hein. <laughs> elles existent, mais bon, après, moi, je suis né le 9 septembre. <laughs> je sais pas si c'est une coïncidence. Si quelqu'un déduisait de ta date de naissance que tu étais un Illuminati, comment on réfutera l'hypothèse Comment j'ai pu passer à côté de l'occasion de lui demander Mais euh, non, il y a, y a Là, l'acte 9 aujourd'hui. <laughs> acte 9, tout ça, non, mais il y a un moment, il va falloir, je euh, je sais pas comment expliquer, mais il va, falloir comprendre que la réalité, elle est, dure à encaisser. Elle est dure à encaisser, mais comprend, être constamment dans le scepticisme, c'est pas bon parce que vous leur donnez, euh, vous leur donnez crédit en fait. Mm-hmm. Tu vois Ouais. Après, je remets pas en. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est de voir autant de gens qui sont dans, le, dans la théorie. Parce que quand ça va vous tomber sur la gueule, c'est euh, en général, c'est là où vous allez comprendre, vous allez dire Ah oui, mais merde, en fait, je vraiment m'intéresser à ce sujet-là. Parce que tout va, tout va sauter. Hein. Mais c'est pour ça, en fait, que je pense que ce serait bien de, de, déterminer une manière précise, une manière un, peu précise, tu sais, pour pas croire trop de trucs fausses, tu vois. Parce que c'est ah ouais, dans, toutes, ces, théories, il y a des choses fausses. Comment on les, comment on peut faire pour les reconnaître Forcément. Bah, moi, par contre, les reptiliens, euh, j'en ai aucune idée. Hein. Je ne me suis pas approfondi sur le sujet. Mais après, cerveau reptilien, ça reste à voir parce que j'ai vu des gens qui avaient un comportement qui était, qui était complètement insensé. Hein. C'est-à-dire dans le sens euh, hyper matérialiste. Euh, enfin voilà, des gens qui, n'ont pas de race. Quoi. Moi, j'ai côtoyé des gens, je dit, mais ces gens-là, je comprends pourquoi fait ils grimpent dans le, sommet pyramidal parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de race. Des gens qui sont formatés. De toute façon, on est formaté depuis la naissance. Hein. C'est euh, le conditionnement des masses. Hein. C'est toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où certains pensent que justement, il y a des complots, d'autres, il n'y en a pas. Hein. C'est pour ça que moi, je perds plus mon temps. Je sais en fait d'où tout, ça est organisé. Euh, c'est un complot, c'est la conspiration mondiale. C'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, tu vois, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Tu vois la, statue de la liberté Ouais. Bah, je peux t'assurer que les écrits de la statue de la liberté, euh, des... il y a le logo franc-maçonnique. Mhm. C'est la franc-maçonnerie. Le, le... Enfin, la franc-maçonnerie américaine. Mais euh, c'est la franc-maçonnerie. C'est les Illuminati, tu vois. Même si ça fait rire les gens quand les Illuminati. Mais euh, ça, c'est ça existe bel et bien, parce que les Illuminati, c'est ceux justement qui contrôlent, euh, bah, qui contrôlent les médias, etc., euh, d'où leur message cheminaux, d'où l'œil, etc. Même moi, quand je suis parti en vacances parce que je voyage, euh, <laughs> il y a des trucs, ça m'a... Ça, ça, voilà, tu vois. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Par exemple... Si on, si on prend un exemple, tu vois la photo que j'ai mis de, sur mon profil, avec l'allumette et le feu, là et le, fait que je fais, le fait que j'ai fait, je, je fais des vidéos où je pose des questions à des gens euh, pour, pour, pour, voir, pour, voir un peu comment ils, comment, comment ils, comment ils arrivent à, à ce qu'ils croient et, tout, et toutes ces choses-là. Imagine quelqu'un quelqu'un qui, genre, quelqu'un qui pense que je suis un, un, sceptique du système, tu vois, il vient sur ma chaîne et il dit Regardez ce gars-là, euh, il fait des vidéos euh, comme ça de manipulation, et regardez sa photo, c'est une lumière dans le noir, c'est une, flamme dans le noir, donc c'est genre, j'apporte la lumière dans le noir, c'est un signe luciférien. Est-ce qu'on pourrait en conclure que je suis un, Illuminati Non, pas forcément, mais ça, c'est les gens qui sont... Ben, en fait, le problème, c'est que, pour moi, il n'y a plus d'équilibre. Il y a des gens qui sont trop dans le, ben, dans, trop dans le complot, comme trop dans, dans le virtuel, tu vois. Parce que plus tu vas rester dans le complot, plus tu vas devenir taré. Parce que tu vas voir tout comme un complot. Sauf que moi, ce que je vois comme un complot, c'est ce que pour moi est la réalité, tu vois. Ouais. Après, moi, je fais ma vie à côté, hein. sinon je serais pas. Attends. Ah ouais, c'est cool. Pas, pas abuser. Cool, en fait, j'anticipe si tu veux. Ouais, du, coup, je crois que ah, j'ai juste une, Une, une, dernière question, je crois, et puis après, si tu as un truc à ajouter, euh, tu peux. Mais quand je t'ai posé la question tout à l'heure, si je me souviens bien, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, genre qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais découvrir qui te ferait changer d'avis Je crois que si je me souviens bien, tu as répondu que tu savais pas euh, ce que tu pourrais découvrir qui te ferait changer d'avis. du coup, est-ce que c'est possible que en fait tout ça, la conspiration, c'est faux, mais que tu n'as pas de manière de le découvrir C'est possible. Mais en fait, moi, je vais te le dire cash, que j'ai raison ou tort, euh, par exemple, si à la fin, un jour de ma vie, on me dit qu'en fait j'avais tort, je me dirais, ben, tant pis, ça aurait été une bonne expérience, tu vois. Est-ce que tu voudras le savoir si tu as tort Carrément. Moi, je suis à la recherche de la vérité, en fait. Je peux me mettre à dos plein de gens juste pour aller dans la vérité. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Bah, on est pareil. C'est pas que hein. j'en ai rien à foutre des humains. C'est juste que je me mets. En fait, je ne perds plus longtemps, temps, si tu veux je j'ai pas arrêté égocentrique, mais je sais tellement, enfin, je sais pas mal de choses. Mais quand tu dis aux gens en fait que tu fais des choses, ils vont dire oh mais t'es égocentrique, ah, bah, c'est les couilles. J'ai envie mais ok, mais restez dans votre merde en fait. Vous êtes là constamment à vous plaindre de votre conditionnement, etc. Vous n'essayez même pas de chercher en fait les tenants et les aboutissants. Donc arrêtez de chialer, tu vois. Tant je te dis, moi j'ai 22 ans, tu vois, j'aurais autre chose à foutre que de faire ça, tu vois. Mais bon, en fait, ça me passionne. Je trouve ça passionnant en fait. Euh, il y, a trop de choses. En fait, moi, au début, tu vois, je pensais que la vie était chiante, tu vois, mais en fait, au final, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses. Hmm. Quand tu sors du cadre, euh, du cadre du conformisme individualiste, euh, etc., tu te rends compte qu'en fait, le monde, il est. Tu n'as même plus besoin de regarder de séries, tu vois. Moi, je te dis, moi, les séries, je regarde très peu maintenant, à part les animés, vite fait mais genre euh, le, plus clair de mon temps, je le passe sur le conspirationnisme hein, direct. Hein. Tellement c'est intéressant. Quand tu sais qu'il y a des il y a des chrétiens, justement, etc. Parce qu'il y a aussi une part de religion. Hein. Je ne sais pas si tu es religieux ou tu, as, tu es agnostique. Euh, ouais, je suis agnostique, ouais. Ouais, moi aussi. Donc, euh, je ne fais pas trop attention à Dieu, etc. même si je pense qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers, forcément. Mais voilà, je ne suis pas dans voilà, je vais me prosterner, la nanana. Après, chacun, je respecte. Hein. Mais le truc, c'est qu'il y a un fanatisme pur et dur, pour moi, qui est instrumentalisé, tu vois. Peu importe la religion, hein. c'est-à-dire, euh, on te tuera pour ça, nanana. Bah, après, tout ce qui est mauvais, justement, on le ressent, on est humain. Hein. C'est pour ça qu'on a. Mais aujourd'hui, de toute façon, on a perdu ce. Pour moi, aujourd'hui, l'élite, elle veut, elle veut tout faire pour qu'on perde, en fait, notre sens moral et immoral, si tu veux elle veut être dans l'immoralité. Genre, euh, t'as qu'à voir aujourd'hui. Les, enfants, à 16, 14, 13 ans, ils ressemblent à des enfants de 17 ans. Je ça normal. Moi, je, moi, je suis choqué. Que les enfants aujourd'hui sont plus développés qu'ils l'étaient avant euh, À 14 ans Exactement. on me dit que c'est une théorie de l'évolution et de l'ingénierie sociale, mais je vais leur dire mais euh, c'est qui, qui ont les tenants et les aboutissants de toute cette merde C'est qui qui sexualise les enfants, qui les hypersexualise C'est qui qui qui, euh, euh, qui, est d'accord pour que les enfants justement maintenant à, à 11 ans ils sont consentants Non mais c'est un délire. Moi je te le dis, moi le, le monde dogmatique, qu'une élite dirige le monde, ok, mais qu'elle soit dans l'immoralité, ça non. Je n'ai jamais réussi à lui demander comment ça affecterait sa confiance s'il perdait confiance en l'idée que ce sont des messages subliminaux. Il y a des chances qu'il y ait une raison fondamentale plus importante. Ah non je, peux être dans un, dans un truc dogmatique où genre je dois travailler, etc., euh, je gagne dans ma vie, etc. Mais du moment où tu commences à basculer dans l'immoralité, alors là, mon ennemi, hein. à quoi il faudrait que le monde ressemble pour que tu ne penses pas que l'élite soit immorale un monde sain. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que les gens qui sont en haut, ils le détruisent. Ils culpabilisent les gens, ils culpabilisent la population, alors qu'eux-mêmes sont, ceux justement qui détruisent le monde à petit feu, en culpabilisant la population, si tu veux. C'est le projet de l'élite. Par exemple, Pourquoi les gens aujourd'hui sont là à dire oh, ben, le réchauffement climatique Il n'y a pas de réchauffement climatique. Hein. Ça, c'est des conneries. Hein le réchauffement climatique, c'est pas un réchauffement climatique, c'est plus... Euh, c'est pas... La Terre, elle devient... Enfin, on voit bien qu'il fait pas de plus en plus chaud. Tu vois bien comment Par rapport à, ta, au ressenti que tu as euh, par la météo ben oui, on voit bien, qu'il fait, on voit bien que le, temps il change pas dans la chaleur. On voit bien. Les gens qui disent il va faire chaud, etc. Euh, la, la, la, mais euh, arrêtez vos conneries. Là, c'est plus un, inversement. Il va plus faire de plus en plus froid, en fait. Si on tu vois les périodes, en fait. Moi, j'étais scandalisé de voir en France... Euh, euh, en France, je crois, il faisait, il faisait beau, il faisait froid, je sais plus. Mais genre, il y avait une période où, en gros, il faisait, il faisait glace, glacial. Je crois que le, euh, je crois que la théorie du réchauffement climatique, genre en fait, ce qu'ils disent, ce disent c'est que genre t'as une augmentation de la température moyenne mondiale de 0,5 degré ou un truc dans le genre. Est-ce que tu, est-ce que tu penses que tu serais, tu seras capable de le ressentir si elle existait Une augmentation moyenne de 0,5 mais ces gens-là mentent comme ils respirent, c'est pas pour rien qu'ils sont affiliés au système. Tous les gens qui sont validés par le système sont des gens qui sont néfastes. Tous ceux qui sont décrits par le système sont des gens à qui il faut s'intéresser. Ça veut dire que... Les prix Nobel sont des gens qui sont conditionnés, déjà. Ceux qui ont des prix Nobel sont des gens qui sont conditionnés, qui sont formatés dans des, dans des dogmes dogmatiques, justement. Et ceux bah, qui, qui, sont rejetés par le système sont des gens, justement, qui, qui dénoncent des vérités qui peuvent déranger. Et donc, ils sont supprimés. Imagine, on ne marcher comme ça. Imagine, on, on passe pas par ces gens. Et genre, on décide maintenant de, genre, sur les deux prochaines, sur les deux prochaines années, on, on, on, prend les données de la température, genre à New York, à Tokyo, à, en, Afrique du Sud, en France, et, on et, et on, fait les calculs de la température moyenne, mais sans passer par la science. Est-ce que si, à la fin de ces deux années, on observe que effectivement la température moyenne est genre 0,5% au-dessus de ce qu'elle était euh, en 90, est-ce que ça te ferait conclure qu'il y a un réchauffement climatique Peut-être. Ouais, possible. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer que les gens, ils n'imaginent pas. Ils Enfin, je dirais, ils n'imaginent pas. Les, Américains, tout ça, les Anglais sont courants, tout ça. Mais en France, il y a vraiment un, scepticisme euh, par rapport au complot et c'est très, très grave. Mais qu'est-ce que... grave, en fait. Mais qu'est-ce que tu... Excuse-moi, je reviens sur le truc. Qu'est-ce que tu veux dire peut-être Est-ce que ça veut dire que peut-être que, que même si on observait l'augmentation de la température, tu ne conclurais pas qu'il y a un réchauffement climatique En fait, du moment où tu me prouves qu'une vérité est vraie, je passe à autre chose. Uh-huh. Même si j'ai passé, on va dire, mon temps à dire « mais non, moi je pensais que c'était ça », si tu me prouves exactement la chose, ok. Ouais, t'es plus, plus, intéressé dans les trucs qui sont... Euh, je sais, euh, sais pas comment, genre subversif pour l'instant Ouais, voilà, c'est moi tout ce qui est évasif. Mais attends, je vais, te lire un petit peu ce qu'a dit Albert Pike dans sa lettre, euh, le plan de Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'aventure des Illuminati, entre guillemets, entre les sionistes politiques et le dirigeant du monde musulman, islamique, du monde islamique, la guerre doit être euh, menée de telle manière que l'islam, les musulmans du monde arabe et les sionismes politiques, l'État d'Israël se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois les plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre d'un point de vue physique, moral, spirituel, jusqu'à l'épuisement économique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est possible que ça se passe même sans élite satanique ce genre de choses. T'as un, problème avec le satanisme <laughs> Non, non, euh, excuse-moi, si c'est pas si, si pas si important, euh, je laisse tomber. Mais je veux dire, l'idée l'idée que les élites le veuillent. dire, est-ce que est-ce que ce serait possible que les élites, ça leur échappe et que juste ça soit le bordel et qu'elles aient du mal à gérer euh, Moi, j'ai l'impression justement, même si je vais passer encore pour le défaitiste, moi, j'ai l'impression qu'ils font un peu de semblitude, tu vois. Ils, stressent, hein. mais ils savent qu'en fait, en faisant croire qu'ils ont peur, ben, vu que le peuple est naïf, ben, le peuple va croire qu'il va gagner, tu vois. Moi, je te dis, la France, elle est morte. Hein. Elle est morte. Archi morte. La France, elle est archi morte. C'est bien pour ça que j'ai quitté. Hein. Je l'ai quitté parce que je l'ai ressenti il y a 4-5 ans. Tu veux dire morte économiquement, culturellement comment Économiquement, spirituellement. Euh, les valeurs, elles, sont, bah, ont été bafouées par le sionisme, déjà. Par ces élites aussi sataniques. Il euh, y, a tout qui part en couille en France. Je sais pas si tu es en France, toi Ouais, je, suis à côté de Paris. Ah d'accord. Mais bah, tu vois bien que la, France, elle est en train de crever. Hein. Elle est en train de crever là. C'est pas faux, oui. Ouais, c'est pour ça. Hein. Non, mais que ce soit euh, les gens qui, bah, qui ont accepté la loi Chiappa, enfin, qui n'ont même pas fait attention à cette loi, tu vois, c'est pour te dire qu'avant, ça aurait été imaginable, ça, en France. En fait, pour moi, là où ils ont été très forts, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils ont tellement conditionné les êtres humains que justement, bah, les gens, ils n'ont pas fait attention en fait à devenir de plus en plus stupides. Tu vois? Parce que le, quand, tu regardes, les gens, ils sont fiers d'être idiots aujourd'hui, tu vois. Fiers de rien savoir, euh, fiers d'être un bouffon, euh, fiers de rien faire de sa vie, tu vois. Ah bah, c'est-à-dire, ils se goinfrent de, de divertissement. Ouais, c'est ça. Et en plus, si tu veux, ce qui, est, ce qui est terrible, c'est que là, je trouve ça très malsain, c'est que ces gens-là, en fait, tu vois, ils peuvent faire quelque chose de leur vie, mais justement, ils ont tellement été manipulés par le système qu'ils se sentent comme des merdes, si tu veux. En fait, euh, d'un point de vue extérieur de la société, euh, ils montrent quelque chose comme quoi ils vont bien, tout ça. C'est bien pour ça que en France, c'est un pays euh, bah, de dépressifs. Quoi. Je crois que c'est là où il y a le plus d'antidépresseurs, là où on consomme le plus d'antidépresseurs. Ouais, Parce qu'en fait, y a le paraître et il y a l'être, tu vois. Métro, boulot, dodo, enfin voilà, tu vois, moi j'ai vu un peu ce que c'était à Paris, mais je me dis putain, mais comment les gens ils font pour vivre, quoi C'est horrible. Ce train de vie là, je sais pas comment vous faites, hein, mais c'est, il y a de quoi, il y a de quoi se suicider. Hein. Moi, je comprends les gens qui, qui quittent la France. Hein. Il n'y a pas qu'en France, mais je dis, qu'en France, franchement, il y, a quelque chose de malsain. C'est vrai y a que quelque chose de malsain qui s'installe. C'est vrai que c'est vrai que je trouve que les gens sont se goinfrent des divertissements, ils sont un petit peu cons et euh, je sais pas, et, sont euh, tota-, tota-, tota-, totalement réduits en esclavage par le salariat et, des, et des trucs dans le genre. Mais est-ce que tu penses que si l'élite voulait pas les manipuler, que ça aurait été différent euh, Non, ça pourrait se faire naturellement aussi, tu vois. Mais je pense qu'eux, ils ont accentué, leur projet parce que moi, je vais te dire, le nouvel ordre mondial, pour moi, il a commencé, ça c'est ma théorie, hein, en tant pour moi, le nouvel ordre mondial, il a commencé quand il y a eu le premier trauma, c'est-à-dire le 11 septembre. Parce que même moi, je l'ai vécu le 11 septembre, si tu veux. Vu que, ouais, ouais. 96, ah ouais. je l'ai vécu. Hein. Ouais, moi aussi, je m'en souviens, j'étais petit- ah, on l'a tous vu, je pense. Je pense que c'était quelque chose. En, plus, il y a quelque chose qui, est quand même paradoxal. J'avais vu un, reportage justement où ils expliquaient que c'était impossible que les tours euh, auraient pu basculer en fait comme ça par un avion, enfin par deux avions, et que euh, même Comment cela se fait-il que, avant qu'il y ait, attention, avant qu'il y ait que, avant ben, l'impact, comme par hasard, les médias étaient tournés vers les tours Les médias, les caméras Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils avaient des caméras qui étaient tournées ailleurs euh, Possible. Mais ils étaient tous tournés par les tours. Comme par hasard bizarrement. Et je crois, on avait patienté, je crois, cinq minutes avant que les tours commencent à. Enfin, que le premier avion commence à aller dedans. <laughs> les gens ne se sont même pas posé la question sur ça, quoi. En fait, c'est dans les détails que se cache. Ben, le, cap, le diable se cache dans les détails. Hein. entre guillemets, le diable, hein, bien. Qu'est-ce qui. Voilà, quoi. C'est euh, Quel quel genre de, quel genre de preuve il faudrait pour que, tu, pour, que tu sois encore plus confiant que 90% Genre qui confirmerait euh, euh, pour tout le monde euh, ta théorie Ah ben on va voir ce qui va se passer avec la France. Moi je sais que la France, là, elle est brisée. Hein. Macron, il est là, il a une, une idéologie. Hein. il doit respecter ben, son truc avec les Rothschild. Les Rothschild, c'est les pros, c'est les pros de la manipulation hein, de masse, les Rothschild. C'est c'est ceux qui ont fomenté la première, la deuxième guerre mondiale, hein. Avec l'aide des Warburg, etc. Roger Ford, etc. J'ai un, peu de culture, comme tu peux le voir. <laughs> Mais voilà, euh, c'est. de toute façon, quand tu regardes la, la devise de la franc-maçonnerie, c'est là où j'ai rigolé un jour. Ça s'appelle Ordo Ab L'ordre du, du, chaos ou un truc dans le genre L'ordre du chaos ou l'ordre contrôlé. Pour créer un ordre, il faut faire le désordre en fait. Et c'est la devise de quelle, de quelle franc-maçonnerie de toutes Toutes. Ils ont tous le même but. Hein. C'est, Peu importe leur, système, ils ont tous un système euh, pyramidal. C'est-à-dire que pour eux, euh, l'humain est conditionné à être, euh, à être exploitable faut pas rentrer dans le attention. mais tu l'as trouvé, où, tu, l'as trouvé où cette devise euh, ben, Tu la trouves partout en fait. Quand je tape. Euh, ben, attends. Tu la trouves sur les. Sur les qu'on euh, appelle ça Les structures. Hein, euh. Mais t'es sûr que c'est vraiment. T'es sûr que c'est vraiment leur devise Ah, tu, veux dire c'est écrit sur les bâtiments Ah oui, oui, totalement. Mais tu sais qu'en France, il y a même des. Il même des, bâtiments où tu vois des sommets pyramides. Enfin, tu vois, des, sommets pyramidales euh, sur les bâtiments. Des bâtiments juridiques. Hein. Est-ce que tu veux que je te montre quelque chose <laughs> Ouais, vas-y si tu veux. Tu sais que les Illuminati font partie. Euh... Je sais pas si c'est. Là, je suis pas. Attends, je, me trompe. Ou la franc-maçonnerie, oui, c'est un peu pareil. Euh, est-ce que tu sais que les Illuminati font partie de la Déclaration des droits de l'homme euh, Non, je, ne savais pas. D'accord. Ok, je vais t'envoyer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais t'envoyer plus comme ça, comme ça tu pourras avoir de toi-même. Euh, voilà comment est composé euh, le système dans lequel on vit en France. On te parle de déclaration des droits de l'homme, comme si l'homme était libre. Parce que l'homme, il est libre euh, physiquement, mais pas mentalement. Il est toujours conditionné. Hein. Et moi, je suis pas dans ce conditionnement. Enfin, je suis, on va dire. Ok, donc je suis en train de... Ah, tu veux dire euh, le, le fait qu'il y a une pyramide avec un œil au-dessus de la déclaration du des de l'homme, c'est ça Bien sûr. Euh, admettons, on va faire des recherches <laughs> et on se rend compte que... Et on se rend compte que ce symbole est à l'origine un symbole chrétien. C'est l'œil de la providence. Non, non, c'est pas. Non, non, c'est c'est un, un, un truc luciférien. Ça s'appelle de la Providence. Voilà, j'ai trouvé le nom. C'est. Tu veux, tu, veux, dire que tu n'es pas d'accord avec l'hypothèse qui dit que ça représente la, trinité la Trinité Le triangle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec, avec l'œil de Dieu. Je vais, te dire, je te le dire tout simplement la Trinité, c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi on nous l'apprend Ah, ok les domaines, euh, domaines religieux euh, ont été les premiers justement qui ont été inversés. Hein. Tu veux dire que pour le Coran. Tu, veux dire que euh, le, christianisme a été infecté par, la, par les Illuminati ou que c'est à l'origine les, Illuminati Alors là, c'est très bonne question. Non, non, ils ont été, ils ont été. En fait, c'est comme si, c'est comme si je te prenais un texte et je te mettais des vérités, tu vois, des vraies vérités, hein, sacrées. Et du jour au lendemain, en fait, je changeais tout. Et plus je te redisais qu'en fait, ça, c'était la vérité. Alors qu'en fait, je, sais que je te mens, tu vois. Mais juste pour que tu crois à mon idéologie, ben, je vais te dire que ça, c'est vrai. Tu veux dire que les textes et la doctrine du christianisme ont été modifiés au fil du temps C'est ça Toutes les doctrines. Toutes les doctrines. Est-ce que c'est... Le système, se, euh, le système... quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est quand j'ai commencé à comprendre que pourquoi, quand tu vas à l'église, tu es obligé de faire une offrande. Enfin, obligé. Tu te sens un peu obligé de faire une offrande. Parce qu'ils vont te jouer un peu sur le rôle, oui, voilà, il faut, il faut toucher les associations, etc. ça, c'est de la connerie pure et dure, même si c'est des vraies associations, attention. Mais euh, tout ça, c'est mythique. Je sais pas si tu connais Paul Ponceau. Non. Un gars qui, bah, qui, est plus perché que moi et qui m'a beaucoup aidé euh, dans ce qui, ce qui était recherche de vérité. Bon, il n'y a pas que lui. Hein. Je regarde énormément de gens, si tu veux. Moi, j'ai pas. tu veux, j'ai pas qu'un seul avis, tu vois, fixé. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, je veux pas te prendre trop de temps, mais genre, si tu connais des gens qui seraient intéressés de parler avec moi, tu peux les envoyer, de parler avec moi, tu peux les envoyer sur moi, moi ça m'intéresse. Hein. Toutes ces, ah, il n'y a, pas de souci, pas de mais à, propos de ce que tu disais euh, sur le fait que les, les la, doctrine, du christianisme, au fil du temps, elle s'est modifiée. Genre, est-ce que les doctrines ne se modifient pas naturellement au fil du temps, même sans, manipulation Non, pour moi, il y a toujours la manipulation. C'est bien pour ça que on, est, en fait, on est piégé par des, gens qui pratiquent le sacrifice humain. La manipulation volontaire, tu veux dire les muselé. Ah, elle est volontaire. Elle est parce que c'est des gens qui sont dans le, dans le matérialisme pur et dur. Et ils n'ont pas d'empathie, si tu veux. Moi, quand je vois les Gilets jaunes, je sais très bien que l'élite rigole. L'élite rigole. Hein. Des fois, elle est en train de, dire de, dire oula, là, il faut, quelque chose, mais des fois là, moi je me tu vois, moi je suis un peu on ne peut pas dire fier, mais enfin pas, fier, mais genre euh, abattu de voir un pays autant qui, est débile. Pas dans le sens il n'est pas intellectuel, il n'est pas. Tu vois ce que je veux dire, mais il n'a pas de connaissances. Ce ah, pays, il, est voué à, l'échec. Bah c'est vrai que mais mais Et l'ingénierie sociale, elle a bien, elle a bien niqué. Euh, ben, mais genre par exemple, est-ce est est hein. qu'il y a ce y des endroits au monde qui échappent à cette élite des pays qui échappent à cette élite Ben, je, te dirais, euh, je te dirais les îles. Hein. <laughs> les îles euh, où justement, ben, c'est Ben, tu, vois, tu vois, je vais, je vais parler d'un truc qui m'a fait, qui fait tilter il y, a, il y a un mois. Quand tu regardes l'éducation nationale, as passé ton enfin, est-ce que tu as passé ton bac, tout ça nanana, Ouais, j'ai passé le bac, BTS. Ouais. D'accord. Donc, euh, est-ce que tu as jamais remarqué que on a toujours voulu, voulu nous faire apprendre ce que c'était l'ONU, euh, euh, l'Europe, euh, la mondialisation, etc. bah, tu veux dire genre des cours d'éducation civique et des trucs dans le genre, ils te parlaient de ça, tu veux dire Ouais, même en histoire géo, je sais, j'en ai bouffé de la mondialisation. Même, moi j'étais j'étais premier de ma classe en, en, en histoire géo, donc mondialisation, etc., globalisation. C'était associé, associé, à quel cours ils appelaient ça euh, Mondialisation euh, ou, ou, genre ils parlaient d'histoire et d'un truc et ils, en parlaient en même temps Ah non, c'était euh, le, programme, le programme de Terminal ES. E on parlait justement de la, mondialisation, les marchés. Je faisais, de l'économie sociale, tu vois. Ouais. Je, je, pas, voilà, j'ai pas fait des trucs de fou du cul, quoi. Mais en gros, j'étais un peu formaté aussi. Mais en fait, je suis sorti de ça parce que je savais que ça fait, ça m'intéressait pas. C'était vague, c'était pourri, c'était que de la finance, tu vois. C'était en gros, euh, voilà, on fait des marchés. en fait, dans le fond, il n'y avait rien d'intéressant, tu vois. C'était que que du chiffre. Il n'y avait, pas cette part, tu veux, de de magie un petit peu, tu vois, on parlait de, de, peuple, etc. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup, si tu veux, à la culture, tu vois. Et là, il n'y avait que dalle. Hein. Que du chiffre, euh, calculer ceci, nanana. Ouais, en parlant de en, en, parlant de ça, tu m'as dit tout à l'heure, genre, de, euh, genre à quel endroit, quel, endroit, quel endroit sur la planète euh, échapper à, à l'emprise et à la manipulation des élites, et tu m'as parlé des îles. Euh, est-ce que du coup, dans les îles, les habitants, les habitants de ces îles sont plus cultivés et moins cons que les habitants français, français Bien sûr parce qu'ils ne sont pas exposés justement au même conditionnement que, ben, ben, les gens qui sont dans l'urbanisme. Et qu'est-ce qu'ils font, quest qu font, de différent, par exemple plus intelligents et bien plus euh, lucides que des gens qui sont euh, complètement formatés et, euh, individualisés. C'est la logique même, en fait, du, capitalisme. Mais du coup, genre, comment on les reconnaîtrait En quoi ils sont différents Qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport à nous ils se cultivent plus euh, Qu'est-ce qu'ils font ben, En fait, ils ont une meilleure santé. Euh, ils ne consomment pas santé en fait, physique Santé physique, mentale, euh, en fait, tout, se joue sur ça. Hein. attention, moi je suis un consommateur, <laughs> on va dire, <laughs> de tout ce qui est chiffres, burger tout ça, tu vois, mais je sais pas, j'arrive à garder la, lucidité. Ben ouais, mais, non, mais moi, les gens qui sont là à dire oui, il faut pas manger ceci, hein. ta gueule, quoi, j'ai envie de putain, hein. va me casser les couilles. Non, mais le véganisme, tout ça, c'est très bien, mais l'imposer à personne, quoi. C'est ça le truc. Tu auras toujours des cons qui vont t'imposer des choses, Et c'est à cause de ces cons-là qu'on n'avancera jamais, parce que c'est des, gens qui disent oui, non, mais moi j'ai la vérité, donc si ceci, c'est cela. C'est pas possible. Ouais, c'est cool. ils pensent que euh, c'est Jésus qui va descendre comme ça, il va dire ouais, allez, vas-y, je balaye tout le monde, etc. Un autre, ils pense que c'est quoi un régime socialiste. c'est tu c'est là où l'ingénierie a été très forte, c'est que justement, depuis le conditionnement, les êtres humains, ben, euh, ils sont, complètement manipulés, quoi, sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir raison, alors qu'en fait, ils sont peut-être manipulés. Moi, c'est pour ça que je ne cherche pas forcément à avoir raison, je, trace mon chemin, si tu veux, Pour moi, c'est ça, et si c'est ça, c'est ça, tu vois. après, si je me trompe, pas grave, ce que j'ai à perdre en vrai. Ouais, ouais, non, c'était cool. Je, crois que j'ai plus de questions à part si tu as quelque chose à ajouter. Et genre, si un jour tu as envie de parler, genre d'un autre sujet, un, autre truc où as envie de parler, tu peux me contacter. Il euh, n'y a pas de souci. Bah, il n'y a pas de souci. Moi, moi, je vais, de toute façon, moi, je vais bouger sur VK parce que là, ça m'a un peu saoulé euh, le serveur, on va dire. Il euh, n'y avait que des sceptiques. Enfin, tu as bien vu. Hein. <laughs> j'ai beau expliquer. En, là, je sais pas si t'as vu la mutant. Hier, ouais. C'était à peu près au moment où je parlais. Donc euh. Ah, d'accord. <laughs> Bah, ah il, était, il était un peu. Euh, il, faisait de l'ironie, quoi. Ah, il était ironique. Hein. Ouais, si j'ai bien compris. Ouais, il était ironique, mais. Euh, non, mais tu sens bien que le gars, il ne sait pas. Il... En fait, l'ironie parce qu'il ne sait pas. C'est une façon en fait, de me détourner un peu, de me dire, ouais, on j'utilise de la merde, tout ça. J'aurais dit, ah, ça le boxeur est reptilien maintenant. Euh, enfin, je vais te dire, mais gros, d'où j'ai dit que le boxeur était reptilien Le boxeur, il, juste, il coopère avec le système. Pour moi, la manipulation, elle est évidente. Hein. Elle est évidente. Ah, je ne m'entends plus. Si, si, je t'entends, je t'entends. Ah. D'accord. C'est juste, que, j'ai plus, juste que plus rien à dire, donc si tu veux, on arrête là. Il <laughs> n'y eh, a pas de souci. Bah attends, je vais m'abonner à ta chaîne. Est-ce que tu as VK euh, Non, j'ai pas VK. Comme je t'ai ah, dit, comme, comme je t'ai dit, je connaissais pas, je connaissais pas du tout. C'est comme Discord. Ah non, je crois que tu m'as dit c'est un truc pour mettre des vidéos. Oh, bah, j'ai eu un bug. Hein. Ouais, tu t'es déconnecté pendant un moment. Ouais, je t'ai dit, VK, tu m'as dit, c'est un truc pour mettre des vidéos, c'est un truc pour mettre des vidéos comme YouTube ou c'est un truc genre plus comme Discord ou qu'est-ce que ça En fait, euh, c'est un peu comme Facebook. Et euh, en fait, il y a des vidéos, si tu veux, de YouTube qui ont été euh, supprimées parce que ça ne faisait pas plaisir aux gens de YouTube. Hein. C'est à qui appartiennent les gens de YouTube. Et donc, on va dire, il y a des vidéos sur VK, quoi. Moi je, moi, je vais traîner là-bas parce que là, sur YouTube, il n'y a presque plus rien. Il y a que ah, trucs revus et revus. Hein. Ouais, bah, moi, j'essaye de. J'essaie de, lancer une, de lancer une chaîne qui parle un peu, un peu d'esprit critique, de voir comment les je vais voir je vais, je vais voir des gens genre qui ont des théories sur à peu près n'importe quoi, genre par exemple ils croient en un dieu ou ils croient au karma ou ils croient aux extraterrestres et, tout. et je pose des questions comme je t'ai fait là euh, pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés à ces conclusions, tu vois. Et c'est juste ah, mais crois pas, moi j'étais comme toi. Hein. Moi j'étais. Euh, j'ai une période où en fait euh, je prenais toutes les, informations et je me disais peut-être que lui il a raison, peut-être que lui il a raison, peut-être que lui il a raison, tu vois. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une évidence en fait. Du coup, ce qui me paraissait compliqué avant, ça devient de la simplicité, si tu vois et si tu veux vraiment comprendre les événements qui se passent actuellement, et ça c'est un conseil que je peux te donner, c'est regarde les détails. Regarde qui T'as coupé, je crois. Regarde les détails. Hein. Ah C'est dans les détails en fait, qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, mais est-ce que c'est interprétable Est-ce que ça mène vraiment à la vérité Ça peut. Mais ça peut aussi, ça peut aussi mener à l'erreur. Aussi. Mais c'est bien pour ça qu'on est dans un jeu. On est dans un jeu actuellement. Mais est-ce que... c'est un jeu, hein. Euh, est-ce que regarder les détails, c'est la manière la plus fiable d'arriver à la vérité De... ouais. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ont fait ça et qui ont jamais... ont été faits pour des fous et qui, justement... Euh, une fois leurs travaux euh, sortis, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison. Renseigne-toi un petit peu, tu verras. Mhm. Ok, bah c'est tout pour moi de toute façon. Passe une bonne journée, c'était cool. <laughs> Il n'y a pas de souci, euh, je regardais les, les, gilets jaunes pour voir un peu. Vas-y, bye.